16 hmm. Uh. bueno, a este lo quiero cortar. Bueno, si este lo corto con tres machetazos, estoy re denso, ¿no? Sí. Opa. desafías? Sí. Vamos Ahora, un oponente digno. Uh, sí. Uh, sí. Sí, es un oponente digno. Uh, que lo es. Tú puedes, Pachis. Hay como Dale. Ah. pero... Trilleve. Trilleve. Es que después tenés que ver esta pelea, boludo, Fue épico. Ese combo todavía no lo había hecho. Qué legal. Sí, sí, yo sabía que iba a ser. Bueno, ponerte. No, ya es suficiente. A vos te no cortar. Jason wins. Gran puta. Está grande este cara y lo cortó así nomás. Se lo quiero cortar también. <laughs> Oponente 17. Sí. Sean dos habanos, que hijo puta. Podría convidarme con uno. Joder el skin. Me haces perder el tiempo. Bueno, acordate cuál es. Este. Sí, igual a había ah. Sí, no creo. Hay que ganar esta pelea antes de que el Fede llegue. La otra no creo que gane, pero esta, bueno, capaz que me agrandé mucho con negro. Ah, siempre que... Sí, me agrandé mucho con negro. Ah, siempre me tiran el feto, yo nunca les puedo tirar el feto. hijo de puta, con mis críos. Porque eso no puedo tirarlo. ¿Te crees lo más? Oh. Tranquilo, negro. Bajale, te quiero matar con un X-Ray y cortarte al medio, como tiene que ser. te había matado no. Ah, quería matarlo con el X-Ray. Pero todavía tengo la Fatality. a Jack también. Claro que sí. Pensé que llegué antes. Ha sido cortado. Ferrator estaría re loco si pudiera cortarlo a los dos, ¿no? Sí. ¿Y cuál era? 18. Sí. ¡No nos asustas! Tengo hit celeste. <laughs> Era un rubio. Eres un rubio alto. Uh, está peleando solo. Ay, dios tío Te va a sacrificar a él, No, justo pues quería hacer este verde. Bueno, a este... Este me cagó. Pero no me rindo. Era un golpe igual, ¿no? Sí, pero pensé que podía. Por Jason. qué pasó y esta lo queda mirando. Adiós, digas, Thor. Mi choma. Qué hija de puta. Dale que hoy la ponemos, Thor. Peligrita, grita, Dale que la ponemos, Thor. Sí. <laughs> ¡Coño! me había cagado. Sabes que lo voy a coger. Bueno, respuesta. La verdad. Va. Viste cuando te dan. <laughs> Parece que te van a dar vuelta la partida. Ah, no, yo me puse contra la pared. ¡Wow! Me ganó. ¿Qué hijo de puta, boludo? Impresionante, hasta aquí llegó el... Sí, cogen ahí. Bueno, Juanchi, entonces pedite de la gente. Bueno, hasta aquí llegó mi legado, me despido y... Ese platita, mira después lo vas a intentar de vuelta, ¿no? Mil hice, 1028. Lleve.